तात्या मला बी की बाण हे बघा त्या मी धावतो तुला माझी निंजा टेक्निक असं जीवजू करायचं चार बोट दाखवायची आणि अशी तीन बाण काढायची हा बघ बरोबर अंगाशी आणि असं पाय फाकून सुर करून टूर करायचं हानकी बडीव धुरळ आवडीव